a tare da annabi guda biyu saboda akwai ayakunan haji wanda an turo su daga wajen annabi ibrahim a.s. sannan akwai kuma abin da annabi shi ya nuna yadda za a yi saboda kaga aikin haji sai zamanto a nan gurin ya tabbatar mana da cewa da addinin musulunci da addinin annabi ibrahima duka ɗaya ne annabi Ibrahim ba ba yahudi ba ne ba ba nasare ba ne haka da ma alkur'ani ya faɗa to amma duk da cewa da dama turawa suna yin da'awar annabi Ibrahim nasu ne saboda haka suna ta abarhatu ko abarhama abarhama suna ta nasu ne gaskiyar magana kuma alkur'ani allah ya wanke annabi Ibrahim allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasaraniya sai ce wala kirka na hanifan musulma sannan idan aka diba wato aikin hajji ai su gaba daya kiristoci ba wanda suke aikin hajji babu wani bayahudi ko wani tsari da yake zuwa <clears throat> ya yi aiki hajji ko da kwara daya ko da kwara daya ya ware inda annabi ya ce nan a yi aiki hajji ya ɗauko kuma inda annabi ibrahim ya ce a ya aikata babu wani ba hude ko ba wani tsari a duniya gaba ɗaya gaba ɗaya ba kusa da arewa tun daga ma har 'ya'yan shi babu wanda ya taba cewa ya yarda da aikin hajji iya daga cikin rukunin su, mu kuma aikin hajji iya daga cikin rukunin addinin musulunci a shekaru wannan zai nuna annabi ibrahima musulmi ne kuma da mu alqur'ani tuni ya ba mu labari millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl mu musulunci ma idan aka bata wata fatara annabi ibrahim shi ya sa mana wannan suna in aka bi ɗaiɗai ko daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka tayi huwa sammakum almuslimin min qabl suka ce ai shi annabi ibrahim shi ne ya sanya mana suna musulmai to saboda haka aikin hashi idan aka diba asalin yadda ya waro asalin asalin yadda ya waro daga shi annabi ibrahim ne saboda annabi ibrahim da iya da dukiya allah ya bashi dukiya ta wutar hankali daga cikin dukiyar da allah ya bashi akwai shanu akwai rakunma da kuma sauran abu wanda ake amfani da su duka allah ya bashi to wata rana annabi ibrahima sai ya kama manya-manya daga cikin shanu da kuma raƙuma wata ruwaya aka ce kowanne bijimi na sa ƙwara dubu ne sannan amma da ƙwara dubu a wata ruwaya ya kama ya soke sai ya raba nama ya ce fi sabi da tashi to yin wannan sai ya sanya mala'iku suka yi mamaki aljannu suka yi mamaki mutane suka yi mamaki kowannensu yake ta ajibi kai wannan mutuba kai wannan mutuba sa ƙato wanda zai yi kamar jika 700 ko 600 ka kama dubu ka yanka laƙumi wanda zai jika 500 ka kama dubu ka yanka kai wanda sai mai karfi zuciya ba ana ta ta'ajibi ana mamaki sai annabi ibrahim ya ce da allah zai bani faɗa duk wannan mamakin da kuke da allah zai bada ɗa to da na yanka ɗa a lokacin annabi ibrahim iya da shekara goma